sefydlwyd cwmni Fruit Appeal yn 2009 yn Ne Cymru, ac mae'n gwmni sy'n cynnyrchu sydd a smoothies iachus a blasus. O'r cychwyn cyntaf, mae'n wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ac wedi derbyn cymorth amrhysiadwy ar hyd y daith. Ei prif farchnad i'r gwasanaeth bwyd ac felly maen nhw'n rhoi pwyslais ar nwyddau unigryw y gellir ei datblygu ar gyfer y sector gwasanaeth bwyd. Er hynny, Yn ddiweddar, mae nhw'n anelu yn gynyddol at fan werthiant ac yn cyflenwi busnesau fel The Cooperative Group, Iceland Frozen Foods ac Aldi. Fel canlyniad, mae'r cwmni wedi gweld twf aruthrol dros y deuddeg mis diwethaf. Er mwyn i gwahaniaethu o'i cystadleuwyr ar y farchaf Brydeinig, mae nhw'n hanelu at fod yn gwmni sydd â phwyntiau gwerthu unigryw, fel yr eglurar rheolwr gyfrwyddwr Andy Leslie. First of these is the cold press and high pressure processing facility that we put in with the aid of the Welsh Government last year. That business is going from strength to strength as we find more customers who want to come to us. Basically, bottles are packed, so the juice is packed into bottles. Then it's inserted into the HPP machine where it's, it has pressure up to 87,000 PSI. Um, what this does is it kills the bugs, but it protects the good things about the fruit. So we keep the flavour, we keep the nutrition, with just as much shelf life as we get from pasteurisation. It's um, unique to the UK and we're the only people that can do the whole service in one place. The second of our USPs is that we are the only fresh processors of almonds in the UK to make almond and nut milks. Third USP would be that we have the only gable top carton facility in the UK so that is able to produce short shelf life chill products but also long shelf life ambient stable products and again it's the only one of its kind in the UK. Lle mae'n bosib gwneud hynny, mae'r cwmni'n prynu gymaint ag y gallant gan gyflenwyr lleol, fel i poteli, sy'n dod o gwmni sydd wedi ei leoli ar yr un ystad ddiwydiannol â nhw, ac fel canlyniad, yn gwneud y gadwyn gyflenwi yn effeithlon tu hwnt. Ond rhaid derbyn hefyd nad yw'n bosib yr er enghraifft cael gafel ar orennau na bananas yn lleol, felly rhaid edrych ymhellach am gynhwysion felly. Mae nhw'n tyfu'n gyflym, ac mae nifer o'r rhai a gyflogir yno wedi dyblu bron dros y 12 mis diwethaf, o hanner cant i 90 o staff, a'r trosiant blynyddol hefyd wedi cynnyddu i yn agos at 20 miliwn. Wrth edrych i'r dyfodol, mae ganddyn prosiectau cyffroes eraill ar y gweill, gan gynnwys un sydd ymwneud â gwasgu llysiau, a'r gobaith yw y gallan barhau i gydweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a mynd o nerth i nerth.